Tírame cuando quieras besarme otra vez. Cuando necesita verme para bajar el estrés. Cuando nadie a ti te escuche como yo te escuché. Cuando tú extrañas mi piel. Mírame cuando quieras besarme otra vez. Nea, qué buena estás. Discúlpame, pero te tengo que sacar. Y a mi cora no te guardo más. Yo no te guardo más a ti. Todos los planes que tenía contigo se fueron. Quizás en tu corazón yo nunca fui el primero. Y pensar que lo di yo me desespero, ey. Yo me desespero, wow. Tírame cuando quieras besarme otra vez. Cuando necesites verme para bajar el estrés. Mírame cuando quieras besarme otra vez Cuando necesites verme para bajar el estrés Cuando nadie a ti te escuche como yo te escuché Cuando tú extrañes mi piel Cuando quieras tocarme y sepas que de tu lista yo fui un caso aparte, baby y a ti te dé por testearme Yo sé que va a pasar, voy a sentarme a esperarte yeah. Todo lo que me hacía sentir era genial No se puede comparar pero eres una estrella fugaz Y al final siempre te vas De mi vida, una más que anda por ahí perdida Creo que estás buscando una salida Espero que la próxima te despidas Nea, qué buena estás Discúlpame pero te tengo que sacar Y a mi cora no te guardo más Yo no te guardo más a ti Tírame cuando quieras besarme otra vez Cuando necesites verme para bajar el estrés Cuando nadie a ti te escuche como yo te escuche Cuando tú extrañes mi piel Tírame cuando quieras besarme otra vez Cuando necesites verme para bajar el estrés Cuando nadie a ti te escuche como yo te escuché Cuando tú extrañes mi piel